lagi, Dek. Enak, Nak. susunya jatuh susunya jatuh susunya jatuh apa nak apa sayang apa sayang bu anak lu bila mana habis bilang nak ayo cepetan bila bila apa bi bila bila bila bila bila <laughs> loncat loncat kayak kodok loncat-loncat kayak kodok ini hak lagi nak ini nak ah, ah. Ah, ah, ah, ah, ah. Um. Beli nasi ambu. Ya bila, bila, bila. Nabila ini Dini ini namanya Dini. oh jatuh ikannya nak ikannya jatuh nak ya, uh -uh. Mbak Bil ini namanya Dini adiknya Mbak Bila Duduk sini nih, Dede nih. Uh. Uh, belajar jalan ya di sini. Apa sayang? Oh, kok nangis? Kenapa? Kok nangis? Apa nak? Sama mama?

dia mungkin sama adeknya, Dek. Kurang tinggi naroknya. Taruh di atas airnya dulu. Dini. Dini. Dini, ayo sini sama Mama. Ayo Babila keluar. Ayo. Sini, Nak. Sini. Sini. Ini lo main sama Babila. Ini sama Babila. Sini mancing ikan. Mancing ikan, mancing ikan. Ini lo, mancing ikan. Uh, mancing ikan. Ini dapat mancing ikan. Sini. Uh, apa-apa nak pinjemin aja nak habis bila mangkas sini mam lagi sini mam lagi ada entah ya ada aja pinjam lah ya nih nih ini ini dini ini din Dini, Dini. sayang. Apa sayang? Meong, meong, meong, meong, pus, meong, pus meong, pus, meong, pus. Hai teman-teman, ikuti terus ya videonya Nabila and Family di channel-channel berikutnya. Uh. Apa kan Mbak Bila? Apa kata Mbak Bila? Apa? Dini ngantuk, Mbak. Dini ngantuk, Mbak aku dinenganku oh mbak mbak bila mbak bila ngantuk. eh, dek dini ngantuk mbak bilang.